asko dira gure esaera zaharren artean andre edo emakume hitza bilatzeko jarrita sareko bildumetan aurkitzen diren astakeriak Lotsa gorritzekoak dira gehienak. Baina hor daude, hainbestetan arrotasunez ohoratzen dugun Euskal Memoria Kolektiboaren erakusgarri. Ara hemen batzuk. Kontuz mandoarekin atzetik, zakurrarekin aurretik eta emakumearekin alde guztietatik astoa eta emakumea etzeizkio inori uzten. Emakumeari eta lapurrari okaziorik ezipini. Andreak zukaldea bete inbie dau. Nik ez dakit Gotzon garatek, esaera zaharrak bildu zituenean gizonezkoi bakarri galdetu zizkien esaerak edo zer. Baina presa askoa, larria, urgentea da, esaera zaharretatik esaera berriak sortzea, bir sortzea. Diru publikoz finantzatu beharko genituzke, dozena erdi bat lan postu altxortegi hori berritzeko. Batzorde hori biztan da emakumeek gidatuko lukete. Eta horrela, gure iruditeria berritzeaz batera, emakume poetez betetako lanpostuak sortuko genituzke. Gure irudimena eta imaginarioa berritzeaz batera, poeta bakar bat ere, langabezian geratu ez dadin. Bla!